Ah, ou não foi. conta, ah. não passa assim, Bem... não faz, ah, comemora e não volta enquanto Eu acho que É, bom. Eu agradeço todos que estão aqui, meus familiares, né, meus amigos, e as crianças que vieram cantar parabéns pro tio, né? Então tá bom, vamos fazer uma oração, aí a gente vai cantar parabéns, acender a vela e comer bolo. Tá bom? Senhor, nós queremos te agradecer te agradecer porque o Senhor é nosso Deus. Amém. O Senhor é tudo que nós temos. Amém. O Senhor é a razão da nossa vida. Amém. Junto aqui, em família, nós queremos te agradecer pela vida do Henrique. Amém. Porque um dia o Senhor foi até uma cruz, derramou seu precioso sangue e doou a sua vida em favor dele. Amém. E hoje, essa tarde, quer apresentar essa oferta a Ti, é a vida dele, em agradecimento a Ti, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz. Amém. E pedimos que o Senhor derrame, continue derramando as suas ricas bênçãos na vida dele. Amém. É onde ele caminhar, qualquer lugar que ele caminhar, seja possessão dele, em nome de Jesus. E onde ele tocar, seja bênção. Amém. Que seus filhos sejam poderosos nessa terra. Amém. Senhor, eu peço ao Senhor que abençoe a cada um que está aqui nessa tarde. Que tenhamos, em nome de Jesus, o melhor final de ano da nossa vida. Amém. Que eu possa olhar para cada um de nós que estamos aqui. Senhor, e com todo o teu amor, com todo o teu carinho Senhor, derramar as tuas bênçãos na vida de cada um. Nós te agradecemos mais uma vez por esse momento. É no nome do Senhor Jesus que oramos. Amém. Amém.

Cumpleaños a ti, cumpleaños a ti, Henrique, cumpleaños a ti. <laughs> O Léo pega, o Léo pega bem. É o meu. diretamente de Araras, tropical, maior calor. É. Estamos aqui. Você não conhece essa área nova, cara. Olha o que, que o seu irmão aprontou. Olha o que, que o seu irmão aprontou. Olha o que, que o seu irmão aprontou. E aí, Nê? É o Chico, é o Chico, é o Chico.